paciento prisijungimas ir medicininių dokumentų peržiūra. Jūsų sveikatos istorija pasiekiama nacionalinėje elektroninės sveikatos sistemoje www.esveikata.lt. Atsidarę svetainę esveikata.lt skiltyje pacientams rasite daug naudingos informacijos. Norėdami prisijungti prie savo asmeninės paskyros, turite paspausti mygtuką Prisijungti ir pažymėti, kad susipažinote su pacientų supažindinimo forma. Tuomet pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų – VISP, elektroninius valdžios vartus ar ipasas.lt ir spauskite prisijungti. Atsidariusiame lange pasirinkite vieną iš lietuviškų asmens identifikavimo būdų. Svetbanko klientams prisijungus per elektroninę bankininkystę reikėtų pasirinkti viešąją įstaigą registrų centras ir tada esveikata portalas. Prisijungę prie paskyros matysite savo ir savo atstovaujamų asmenų duomenys. Pradinėme lange matysite asmeninę informaciją. Paciento esi numerį, šeimos gydytoją, įstaigą, prie kurios prisiregistravęs, bei naujausius įrašus, kuriuos pateikė sveikatos priežiūros specialistai. Visus senesnius įrašus galite rasti pasirinkę viršuje meniu punktą sveikatos duomenys ir paspaudę pirmą pasirinkimą - sveikatos istorija. Bus matomi visi jūsų medicininiai įrašai. Kairėje pusėje pasirinkite dokumento tipą, kurį norite peržiūrėti. Prie įstaigos, kurioje lankėtės, pasirinkite skiltį Dokumentai ir paspauskite jį. Išsiskleidusioje skiltyje galėsite pasirinkti norimą peržiūrėti dokumentą. Norėdami grįžti į savo paciento pradinį darbalaukį, paspauskite viršuje kairėje pusėje parinkti Mano darbalaukis. Norėdami pakeisti asmeninius duomenis, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefoną ar kitus, viršuje dešinėje pusėje pasirinkite meniu punktą paciento sritis ir išsiskleidusiame meniu paspauskite parinkti Mano duomenys. Atsidariusiame lange galėsite pakeisti asmeninę informaciją pasirinkus Redaguoti. Norėdami atsijungti nuo savo paskyros, viršuje dešinėje pusėje paspauskite ant savo arba atstovaujamo asmens vardo ir pavardės ir išsiskleidusiame meniu paspauskite Atsijungti. Patogaus naudojimuose e-sveikata.lt portalu.